c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser de murs entre nous. Et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, ses liens d'amour vaut plus que tous nos discours changeront le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main. Marchons, marchons, marchons. Dans même pas. amor. qui aura la nuit. Oh, oh, oh, Le jour viendra où nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble ces même cœurs. la terre l'entendra et le monde entier reconnaîtra. Reconnaîtra. Oh. Nous sommes Jésus. Prenons-nous par la main. nous par la main. Marchons, marchons, marchons. par Marchons, marchons, marchons, marchons, marchons, marchons. Nous sommes unis en lui. aura, tant aura. na só, na só, na só, na só.